打了是不是？等一下，等一下，他好可怕！等一下，他他黏住了。我先把马先停在旁边哦，停先在旁边，不要被打哦。好，我先打他。哎哎，他他跑打我的马，搞什么？好，那我们先去领冒险家租借给我的马，看能不能今天可以跑快一点。租借市场是八四代的马哇！ 他怎么那么多技能啊？气质，马还有气质哦， <laughs> 人都不一定有气质。那如果不还你会怎么样？ <laughs> 我不还给你，我就一直骑一直骑。是要骑去哪里？按下空白键。哈哈哈哈哈哈！啊哈哈！等一下，不是不是我，不是我，是有人叫我这样做的。 <laughs> 哎呦！ 也不会去骑马。等等等等啊！啊啊！哦，少华，这种真的在深山里狩猎的感觉。这是什么东西？这是什么生物？等一下，等，这是犀牛。犀牛？啊，哦，这野猪，看到野猪了。等一下，它又不怕我。正常猎物根本不是这样，因为你打它完全不痛。你要准。哦，有有有，它跑过它很生气。它它很生气，它吓到我了。 琪琪，我来帮你！我来帮你！我来帮你！到不到不到，帮你我来帮你我来帮你到补刀，补刀，帮你我来帮你等一下，我是不是没子弹了？Hello，各位冒险家们好，珊珊我又来啦！看到刚刚狩猎，可能对于未开发的萌新来讲，想说啊，狩猎到底可以干嘛？这边我先埋个伏笔，让珊珊先来讲一下狩猎之前需要准备的道具有什么。狩猎需要准备的东西有屠宰用刀跟狩猎用火神枪，可以从任务获得或是工坊制作。 或是直接从交易所购买都可以，但是要注意的是，制作或是直接从交易所购买，可能会因为生活等级的关系没办法装备哦。所以冒险家们在购买或者制作的时候，一定要特别注意一下装备的说明栏。 主宰用的还有个很特别的获得方式，就是冒险家们可以按 F 三从里程商店用里程来兑换。如果新手的冒险家们还是不太了解该怎么拿到的话，珊珊也鼓励像我一样的萌新也可以召唤小黑来按导引功能，里面有很多关于生活技能的教学哦。再就是很多冒险家们想要知道狩猎到底可以获得怎么样的奖励呢？冒险家们可以制作真音道具。 或是制作狩猎专属用的特殊家具等等。除了这次我狩猎的对象之外，听说还有金鱼。如果冒险家狩猎到很特别的猎物的话，也欢迎跟珊珊来分享哦。喜欢我们这次的影片，欢迎在底下留言告诉我们。记得按赞、订阅、开启小铃铛，才不会错过我们最新影片通知哦。我们下次再见喽，拜拜。